twebaza okujja hmm. webale byonna byotusanetutajja ah, naawebale kujja kubanga singa tojja sibeerawo sobola kubeerawo nzekka hmm. naye ate naffe abantu bayambye bonoonya kati abatyoni nga bayitirivu naye nze nabagamba nti museveni akola ebintu bye ngaali bwomu kaatabulamu abalala nga kiyiika era nabagamba nti biro byonna ngaali bwomu azayogera bwomu bijja kukola naye kasana atandika okuteekamu abalala abantu abava mu nsiko tebaali babbi baali bagambye nokugamba abo bamukyala zizinga bamukyala mukwaya abanalweso abajja mukimanyi nti baali tebakkirizibwa nakutotobaza nviiri mukiseera ekyo baziyitanga totobaza nga mubeeramu ebintu anga nebizigo bingi totobaza olwo abakazi batandika okukola enviiri bava ku bisanirizo pulezidenti museveni baamukolera paty emwaniriza mu kampala omusajja agikola yali wa mukifumbira yakolanga mu leba movement nali mulabidde mu trade union naye mwerabidde omuntu omulala yali owamanyi ku consol square yali nagayi era naye mugenzi yali muwala wa dipi nga baaniriza pulezidenti museveni mu kibuga kampala bagamba tekusobola kubeera ku bbiya tekusobola kubeeraku byakwejalabya kwaliko soda namubisi olwaba enalemu ha nga babba ekikumi naye kasita museveni yakkiriza bye yasanga kuno ne bayingira mu gavumenti ye obubbi bwayitirira singa obuuza olwali omukyalanju banomubuuza nti oyinaki puziya ayinayo ekirombe kya golodi naye nakyo baali bagala kimusuuza mukyala zizinga omubuuza nti alinaki hajati mukwaya compared ku bano bebasanga eno bebasanga eno bebaleetamu obubbi pulezidenti musabi neekintu kyabadde akitambuzizza bulungi nnyo naye we bituuse tuyinza okuba nga tukoledde bwereere abaganda bagamba nti okwoza noyanika mu ttaka abaganda ne bagamba nti obwato bufa magoba katuyinza okwesanga ngaebintu byonna byonna okubonaabona kwetubonyebonye kye ate abantu bakambwe nalabye abantu nendabane id ey'obulagajabu sawo oba bali mu kitongole ekyo abantu bakugambye nti omusajja ono avudde tanzania which is a risk country noga nti tumugjeeko omusaayi tugende tukukebere ngaasigadde ku kyalo and you engage the people in a battle whether that man remained on the village or you take him bamupa ne bamutta natuludde abasawo ninga nti bano what type of doctors are these abantu b'oku kyalo kept this man on the village ne bakubira amasimu nti omusajja tumulina yava tanzania and you engage in a quarrel with an angle mob on whether you take him with you in an ambulance or not something is lacking bali bakubyenamu emitone bagikubirayo obusirusiru bwamwe kubanga abantu okitegedde banda kyegambye nti abantu empigi balabye omusajja nebamususpectinga nti omusajja abadde tanzania yakomyewo obukomi era yagidde ku bodaboda abekyalo ne banotify bakugaye etitukuthem olomost edday okufuna abasawo eyo location gundi kakati bamuzuula mu nyumba bamukebera ntitutwala musayi tumulekemu eh. kubanga kikutegeeza tebalina isolation center tebagiina babba bubbi immediate babaze beekapise bano baaba okukyala ate benginginga abekyala abanyiivu oledde on whether the, the man should be go with them or should be retained kati abo bali bakubiri n'emitw egyo ne bajaasa because you don't reason I'm not inciting you don't reason abantu bakambwe babonyebonye bakugamba buli muwendo lwegweyongera buli pulezidenti lwaba agenda okugula omuwendo nga gukolaki nga gweyongera naffe ebeera mu kabineti tubimanyi wino ayabu sources in kabineti nti kino ekiri risenti uyo omukazi ochei yeyagamba mbu bwe baggulawo kati simanyi baggulawo mu mwezi gumu gwe gwe gwe e, e, e, ebbanga lino nabantu libakuwadde obadde okolaki you see me am a bitter man why lwaki ndi bitter nti nze mbeera mu bantu mama ngaali mu bantu ewaffe most of these people abakola ebintu bino kyengi tewali amanyi waabo no kakati the issue yes nga tukoze bino byonna abantu begalidde mu mayumba mukoze ensobi esooka mugambye abava e kenya batraka drivers okubastopinga okujja mu uganda isubisisaido yes yes muzeyi abantu bakkiriza naye tutegedde nti how do they transmit the disease to us bamalaya what are the tough measures against bamalaya kale bali tukkiriza tetusobola gana twaks kujja tetulina train tetulina kyate kyonna kitegedde kubanga what you people you don't know omusajja eyayonoona uganda lairways bamwyitanga kalamaji kalamaji yasangawo uganda lairways ne james tumusiime yasangawo uganda lairways bebagitta ne batunda ettaka ne bakolaki ne bakolaki kalamagi eyali akulira uganda lerwes yatta leerwe naleeta traks era bino byebagamba pulezident byakugamba nti bwe tunaafuna leerwe line traks zijja kuvaawo it cannot be done because the same people who have traks are the decision makers thats why they have frustrated the construction of the eh, eh, eh, bagita uh, uh, uh, batya dabo ejire standard ejireero okitegedde nti once you get a running rero system the tracks will have no job and the people who own these, track, these tracks are the decision makers to decide, to decide on the future of the railway eyo problem tesoboka tulina omusajja wano yajja ngayagala okukola inland port emalaba wamuwulirako omusajja ali musajja ava kenya nga musajja ali mumbaasa musajja muyindi najja okukola n'agamba pulezidenti nti sebo motoka zammwe enkumi satu bazitundidde bazitonedde southern sudan emumbaasa zitulema okugjayo naye nze nna sente zankankiryalinga ebintu bya uganda byonna mbibatere ku boda emalaba onuyo wa saidi emotoka zibaleme naye okugjayo nga zibalemeddewa ku boda yamwe oh! musajja bamugamba nti bw'oba tolina miliyoni za dola ttaano olinyangako wano musajja neweeri agenda okuzimba ekyapa tebakibba ababba ekyapa mubamanyi ekyapa tebakibba musajja yankubira esimu nagaa nti okudda ewamwe ekiri bakizibu inland port neefa kati azibuyatwinaawo katumba wamala ate ali inland port agiteeka busaabala wea has paid a lot of money the other man ettaka lyalina lya gavumenti nga liri kuliizi emalaba thats how things don't move kakati olwaleero biri byonna abantu babigumidde the problem is emmere nakugamba nti ekigenda okutta ebintu bya museveni byonna mmere why do you believe nti ddala akabuka kayinza okutuggwamu ng'abantu beekalakaasa ne bagenda ewa kyamani n'abaana baabwe nga beekwatako beesindikagana ng'ate mugambye pulezidenti agamba nti eddagala lya kabuka lyonna liryeri dispase avoid congregation avoid gatherings kakati bano abekalakasa nga bakima emmere bagende wa chairman okumusuulira abaana are they protecting themselves or theyare spreading it bakola ki yes kakati babusaasaanya who benefit ani afunamu ono achange minister achange ayagala ennaku zeeyongereyo ali mu heresi ono atudde ku mmere kubanga itis logical you cannot keep people inside without food you have been given two months to distribute food uh, anti nkubuulidde eh, yes yes let me tell you yakugamba yakuga nti akyayagalayo omwezi mulambane kati akola ki eh. do you know bombi bebamu do you know how much money it takes to locate eh, contacts z'omuntu nga kakatudde singa bagaa nti olina banoonya ne famiry zaffe zonna bazinoonya hmm. ne betubadde tuyogera nabo sente mmeka abo abanoonya abantu eyo department enoonya abantu eri wiringi e, e, lockdown yeveewo anti kyenkubuulira yes yes anti kyenkubuulira mm, eh, no no no no ah, no ah, being bitter hey. see a solution. Yes. So, ah, ah, solution I, I'm not a bitter man. Is reasoning. I'm not a bitter man. But a, eh, a eh, reasoning. I'm not a bitter man. Hey. Hey. Na ye, chemira yeah. bila chiri chimu. Hey. sente zokozesa zeyongera aa it will be easier ani akulima nga wagule security yoko okulwanagana nga mukibu nga wagule chango kusinga locating locating somebody when society opens up will be easy but what these people are doing and whenever we reach the destination nga nga bongera inambi etali ya uganda etali ya uganda anti kugambi etali ya uganda nkugambi nti efort yonna museveni gyazaakola eyonoonekedde wano nkugambye nti batwaka drivers bavudde kenya bavuddewa infact etimiteriyo bakugambye nti kenya bwe bagezezaako okutesitinga abantu bakizudde nga kumpi buli 18 bulina era bakugamba nti the next one month kenya is going to explode why babadde bakyogera that Kenya delayed in closing the airport. Kenya delayed in stopping public transport and border border. Kenya delayed in closing hotel. Kenya delayed in Muma Hotel. Namasomero. Era bakugambye nti ebibuga ebinene nga Mombasa Nairobi bagenda kuteekamu ng'abantu bata tova eno kulaga eno era bakugambye nti erimu ku ddagala erigema vaccine yagenda kutwayingibwa kenya balemeddwa ekyabwe ekyabwe ente zikutudde the horse kati horse efulumye tanzania is in the same boat kakati ffe pulezidenti abadde akawuka akakonteinenze kubanga what is important nti ekitta abantu mu europe n'ekitta abantu wano why is it that our people abasawo ba wano basobodde okutwichinga abantu bano in conditions etutayina we don't have the same facilities like in europe the reason is simple nti mu europe bakkiriza akawuka nekasaasaana nga kenya nga tanzania nti it lukamu etime in kenya ng'abantu kikumi bakompitinga ku kitanda kimu this is the problem ye pandemic kasa ekituuka awo kakati fe mu uganda tubadde tufunye omukisa nti we have identified the source nti fe waffe tetulina tucontainis akawuka dwa gundi batwaka drivers amateka gonna president gabaterawo tegakola nti let these people drive in a convoy let them go to designated places basulewo the only source of spreading the okukajja kubali bamalaya noleta nalabi our people no serious mbubaleta bad black akubirize banne bamalaya banne bave ku bwamalaya nti do you need you must start the prostitution kiki ekyebatwalayo that is not negotiable is not negotiable deploy military police webasuze okwatyoyomalaya kugwenya emiggo i'm telling you because you have known kambabuulize singa mutegeera nti ekifulukwa kyewagundi ennyumba yagundi mwemuva ababbi what do you do to that house on the village mugisalako yes kakati tutegedde nti batwaka drivers bwe bajja mu uganda bakasiga bamalaya be bakatuleetera therefore the president has clearly stated which is a fact that we cannot do away with the twaka drivers naye nga mbagamba bulijjo nti nze ekimu ku binku byabemmengo kuleeta kwabusenga mmengo nga byabaganda abamaze mu gavumenti kyobulaba bono mayiga naye nkuga nti omwana aleeta omuntu omwana aleeta omwana oweddalwa azanyira awaka naye noona ebintu byamugomu kuba n'atamuleeta kakati batwaka drivers bano nga tumaze okutegeera nti akawuka bakawa bamalaaya ne batusiiga waduwiddu bitaugambye pulezidenti akugambye yavudde nogaanaga nti bazzukulu bange abawala muleke batwaka drivers kakati yifudde ne baleeta n'egundi ne bad black nti bad black njonyole bamalaya banne bad black is a different malaya bad black wa sente wakweyagala wakola ki kakati bano bogamba nti tujabafunye ebyokkola ebyokkola future what do we do to them now we have accepted solution yaina kubaki kubanga solution galiti tebanavumbula yo malaya ne batuganda no malaya abade na anti nkubolide naye abatrader abakabarole ene na abakali abakafunye bayitivu kati aba malaya we bali anti waru assumption yegamba nti olwo ah, kuba betalira nyo ba malaya ba malaya bano bali kubanga bagendo kaba ah baba kutte kaba bakasasa waru omusaje kubakwatira kuba omusaje bagoleka ku border yasule mbale ne malaya nasula ejjinja ne malaaya bamukwata alina malaaya ngaalaga mwaluwa nti oyo wakulya kyaggulo bamalaaya eh, anti solution tugambe nti bamalaaya omanye ekibi ekiri wano mu uganda kyetwafuna temwagenda ne mulonda abakulembeze bakyamaani beero si bameeya baani nga tebalina mirimu bakubi ba misolo taku kyalo kakati mmeeya w'ekitundu ekirimu bamalaaya abasoloozaako ssente nebamuwa twopaleti irigale abatunzi benjaga bawa chairman owekyalo sente mumulya chairman chairman is a misnoma ndi chairman wekyalo what type of chairman do you have chairman yabe michomo chairman akolaki kakati if we know nti bamalaya be bali source of wound one bawerebwe two uh, uh banonyanyi nka mubawerera abaana baabwe nze nakyewuunya waliwo olunaku lwe bagamba nti bamalayi abasobde sente basomokemezibwa badonetiza okusiaozinga nti abaana bategeera ndine sente zitwalidde zadi zabamalaya naye nga bakiriza sente nti bamalaya waliwo webabakozesa mu intelligence bamalaya bakolawo yonna kakati ifu wino nti the drug traffickers the drug the truck drivers will continue coming to uganda at the present clear state then we should have tough measures against those prostitutes nti baprostitute nabo baagala baggulewo akaduuka kabwe akalejjalejja baagala baggulewo nga naffe bwetulwana okuggulawo naye bwekibanga yesosi ffe tugaddewo nabo akaduuka kabwe bakaggale how do they close balina abaana balina famiry balina ki okitegeera mm. kakati we must we can find out nti abantu abalina amayumba mwe basula beetaaga emmere what do they need ate abo bangu nnyo instead of wasting time on bad black nga nebyayogera byonna buli basajja bo webayimirira wonna mu uganda mwyina bagamba nti omulimo gwonna gwogulaba ku nsi kuno gulimu akalombolombo nti tugeze omusajja omuvuzi wa takesi ava mu paaka enkadde ngaabantu mwebali nejjanga ezikira nagituusa ewamandira wali nanywa amafuta n'omubuuza nti tojje kubasaabaza esente kujjako kyebakolanga abalina sente nene muzituwe naye omubuuza nti wazze kutikka mu paaka ekigaana okuteekamu amafuta n'ofuluma bufulumi paaka olumu bano abatalina namotoka bebazivugo zijja mu paaka ye ne bamuwa okuvugako kale buli muno mugulimu akalombolombo kaago nti batwaka drivers baagala nnyo bamalaaya because they away from home oyinza okusanga ngaabamuwuli twagala nnyo omwenge journalist the old generation yayononeka mwenge nakubeera ku mikolo ku mbaga kubikola functions biki biki biki nebijja biteeka abasajja bakulu generation yabasajja bakulu kakati batukitegeera nti badwaga drivers bo baagala nnyo bamalaaya buli we babeera pulezidenti alagidde nti poliisi ebalondoole basule mu kifo eki era pulezidenti yagambye nabino byemugamba nti bamalaaya ntimanyi baagala babaleetera emmere biki batambule n'emmere yaabwe all this is done to prevent contact ne batraka drivers ekyo museveni akirangiride kati naye kugamba nti ku receiving end fe baweereza omupiira what measures are we tough measures are we putting in place to ensure nti abaana bano tebagendayo bamalaya tebafuna contact kubanga tukizudde nti abasinza okufuna obulwadde buno kati enamba okulinnya naffe tugenda mu kikumi weaproaching ahundred era tujja kiweza n'ebina hmm. twenkane ne tanzania twenkane ne kenya kati abantu babuuze nti kiki so thats very important when the president says we shall continue to allow drug, to truck drivers n'abagamba nti mugende mu designated places even if the police needs money e following okuleeta ebitwere ebyo nebikiryalinga ku border nebiwerekerako ekisooka byonna tebidduka nnyo hmm. nebituukibwa mu designated places hmm. netumanya nti kakati issu yaba asangibwayo yenna naye kakati president ayagala bakube president ayagala bakube ku bazzukulu be this is the problem nti ensi etakuba miggo you must have knowledge you must be able to put knowledge to impart knowledge to those people nti the malayas will understand naye ne bamalaya balinga mmwe nabo bagamba akalejja akaduuka akafube mukaggala mutuwadde ki anti kakati yegamba nti pulezidenti ye kati kisigalidde nedda kisigalidde ku local administration kisigalidde ku local administration the LCs in those areas and the soldiers to ensure that the, no person, no Ugandan, except a medical doctor or a mechanic, should access but designated wound. ekyokubiriebifo ebitongozeddwa nti emotoka binene webayimiriraekyokubiri tebiyingira muntu mulala yenna eh, omanye lwaki eh, solution yendala noyongerako eh. ebimotoka ebyo biwerekerwe okuva ku booda nebwebigenda okusulaka webigenda okusula ekyokusatu bamalaaya n'omuntu omulala yenna teryakiriza kuba tukitegedde tukitegedde nti soosi yaabo malaaya okuva emutukula kubanga uganda kasi katono nnyo uganda you can drive from tukula to kampala you can drive from malaba in one day hey, eh, in we a small country mm. kakati n'abapolisi gye bali naki esente ezo zonna mu bajeti baziyisa this is what worries me tikakati mmwe mugenda nemulwana entalo manya nemulwana entalo zemutategedde abantu babulijjo bankubira amasimu sebonze nkuwuliriza nnyo mpeerezayo akantu I receive more than a hundred callers a day. Even if I give you ten thousand, nze nzijjawa. Lwaki musaba nze? Nkuwuliriza, mulekeyo ziwulira bwe ziba zakusasula, mulekeyo okumpulira. Nze sisasula according to babuliriza. Not at all. Mwe, this is what people do. Nti, government, parliament, yayisa sente z'emmere. Eriwa. where is the food pulezidenti n'atugamba nti ndi mwetegefu okukola endagala n'amawanga amalala oba bano bakweka omukyere mbaleetera emmere and the president has deliberately avoided commenting on food buli lwayogera tayogera ku mmere lwaki anti kikubuulira anti lwaki e amanyi obuvuyo obugirimu ye amanyi nti kati tatandika okwogera emmere kiri kifa naye atakutte ku bammere kubanga ekyanze nyiiga nnyo amu emotional era ekyova olaba nti ah, gwe pologulamu ogiruŋgamya lwaki waliwo lwenkambuwala ne bamodereta ne badduka kuba nza amwe an emotional man nyiiga nnyo nemimba ate nenzika wansi natunuulidde omukazi minisita omuto owakampala yenna mugwanya hmm. nani nga agamba nti ebintu saabasajja kabaka bye yawa akakiiko ka national task force tubigabye mu bantu what method do you use to distribute kabaka's items to the people intended people like markets like bakateyamba which you cannot apply to distribute food of Museveni how do you explain this namugwanya yakutte ebintu bya kabaka bye yatona n'abituusa mu bantu methodi eyo gye yakozesezza lwaki tekozesebwa kawunga ka museveni mbadde bakozesa methodi ati kyembuuza kitegeeza akawunga ka museveni tekaliiyo kakati kitegeeza abagaba obuyambi tubutwalire kabaka kubanga ebya museveni bitu ebya museveni tebituuka ebya kabaka bituuka ate nga buli lunaku nze ndaba eh. e- emmotoka ziyingira zigaba emmere the same minister namugwanya delivered bino bivudde wa saabasajja kabaka kubanga yekimwagazewe ebya saabasajja kabaka awangula akalulu ekiboga you are delivery eh, eh, eh, ye wamu you are delivering the same message kakati kyenkubuuza kiri bwe kiti singa muzeeyi babu aba ayina ebintu byyagala okuwa mirundi nga naawe oyina ebintu byyagala okuwa mirundi ebibyo bituuka bitya ebya babu ne bigaana naye nga abitutte wano dureiva wammwe dureiva wa kampuni muzeeyi babu amuwadde ebibye naawe nomu ebibyo ebibyo nebituuka ebyamuzaipapo nebitatuuka semu driver disi semu minisita namugwanya delivered swaggled ensured that the cameras were there and everybody was there and thanked the kabaka to, for this donation and the, obediently delivered dedicatedly delivered the items where museveni's items babiga babulunti biriwa nze ndaba emmotoka ziriwa n'abantu nga babifuna anti nkubuulira ziriwa kubanga letimiteriyo nabagamba nti bwe tuba tugaba emmere ekyo nakyogererawo nembagaa nti kasa munatandika okugaba emmere ka temugipulaningidde ezo zonna ifooti za museveni zifudde nabagaa nti nze njogerera nnyo ku mikolo naye omukolo gwonna gwoyogererako ne bwe guba guteese gutya ne baleeta emmere todda mukwogera bino no order emmere ne bwekuba kwanjula yesembayo tugende naalya yesembayo the moment you bring food oba ebyo ebyemikyomokyomo byemugabagaba mu miro ya meeting teddamu some people walk away others bakayana bafune egundi okujjako nga byoyina bingi if you have plenty ku wedding oba ku mukolo oba kuwe abantu bategeera nti gyebiri abasoose okufuna terimbusimanya ate bwe babuusa bwebakolaki kakati there's no way you can distribute food on the sa by using one unit ekyo tekiriiyo ku mbaga okulya ebintu eh, ah, babaga mugende mutuule wali mwe tulatirewo emmeezi eyo wano tutaddewo emmeezi eno wano tutadde ne kasowulira aba wano entebe nesooka neno muyingire mu nyumba ejasibookawe toyina byakulya gwe waise bantu babwerere toyina byakulya teri entebe eno neno betaaga babakubemu nebetaaba ategese obubagabaga obwo obwabaavu kuba lwaki oleeta abantu anti nkubuulidde buli bamu babakole era nze bwemba ninaemikolo ewaffe nzisula mu ntebe okuja lwa nali omulwadde wano nga muwala nga afunga nze ngabula samu people balire kufane nti basobola okulemera ebintu babisigaze nga bagenyi bagenze bavumaggwe omusajja avuze amafuta ge abala balwadde abalaba ki kati yetudidde ki yetuyisidde ki n'olwekyo kakati bano amagezi ge baliko nti basooka ne bakuba apwenye akamunkako ne bakateeka apwenye ku lutidas era mubabuulyammwe nti mulina ebintu byemukola ababbi bonna ate kati obubbi bwe tulina nti bano bakyenge baminisita batuula ne minisita w'e kenya n'owaawo ne bayiyo obubbi bwabwe bonna ne bafuna ekintu kyekimu nti eyo mubba mutya the minister the heres ministers of east africa going to meet aha kati okyenge n'owamatulayo obubbi bwe obubbi obuli e kenya najja nabwo wano nabo ne bayiiyo ebyabwe kubanga nkubuulira nkubuuliraanti nkubuulira eh. bukodyo kale butuume eh, ekirala obukodyo nti kakati mmwe aze obukodyo bwe bumu obukodyo bwe bumu eh. kakati kambabuulireke ekenya bakugambye we must import food maize why all of the maize that has been in our silos is rotten katefe mu uganda tugamba tetulina sairos tulumba gavumenti gavumenti ebeera etya nga telina sairos ekenya gye balina sairos kasoli yavumamafiya ah, buli kimu ekikubbiramu using another reason in uganda we don't have sairos therefore gavumenti must buy food in kenya where ther sairos the, the food that was stored in those sairos rot ro so they have to import food ababbi bebamu mu east africa kasitabatuula ate mulinde federation bajja babba n'obujiiko kubanga ababbi be kenya batuula n'abe rwanda ne batuula n'abe burundi ne batuula ne ba southern sudan ne bayiga okubba kyokola nti president museveni okimanyi ti mumagye temuli officers mesi emizikiti gye yasangawo gyonna nekerire tebabisomeramu because yatunuulira nti abasajja bano kasotekawo senior officers mess abemasindire bamitingana bano abatira nebamitingana bano nebaki the moment yalabu them to sit down mu gosip nebakola kibabula ebyokkola kakati bano is undermining ate museveni tebasose mubba kati ojjukira ti president museveni yayita badelegates nebagenda ekololo nga babagani nti sente zaabwe ziri ku simu nebagani nti simu nti ekiyima kyagize kya tojjukira lwe yagenda najja sente mu bank of uganda n'abawo endala nga ziri bazibbye baamutagera dda museveni baamuyiga nti kakati ajja kukwata sente abagambi bannauganda ebyo ebyemmere yaabwe emmere yabakatongole mugiveeko kati ndeesa emmere eyange buva mukola ate uh, uh, oluba okukolawo ekintu ngaabantu be bonna yabaleese dda baleeta abamubba luli abamunemesa luli baleeta era bateeka mukiekyagala okumanya eh. tutambudde bulungi katolese isu eyemmere kyenjagala okumanya nga bwewawadde solution kubamalaaya nowa neopiniyoni yo ku bimotoka engeri erina okutambula gwe ku lulwo olaba emmere kiki ekibulamu bakole batyanti emmere ya bintu bibirierimu element zisatu emmere emmere mbagaye nti yesooka apo nyeyayina emmere n'ebijanjaalo kumala to large scale ne babiteekamu ettaka ne babiteekamu ki mandira ajje ku maapu kakati ntuddeyo ku mmere ti the largest supplier bamwegingaout kakati bamwegingaout ntujja tufuna koozi ey'okubiri nti kati obanga muyiwamu ettaka ne muyiwamu ki nga mukikoledde ddala omu kampuni ey'abantu abalimu pulezidenti ngaate n'ababikola ababiteekamu ettaka babe kakati bwekyebakola nebagamba nti no bwekibanga efitinene esobola okubeerawo kakati national bureau of standards mbabuulira nembagamba nti ffe tukitegeera bwekibanga emmere eno ejja kugisa abantu mu mayumba tulina okukola ebintu bisatu ekisooka abantu bali abaateeka obuwunga n'ettaka mu mande mu buwunga bwa aponye ekyo kimanyiddwa nti aponye atunda mu un eh? aponye atundawa yonna aponye atundawa ekyo twalitegedde nti eyo malisi aponye wuduga head to provide kuba bulina bweba nnyama yamulufula kati ekitegeeza nti waliwo sikatite eh, ah, ah, tebayina bagoba sapulaya sente ne bazibba kakati ekitegeeza nti eh. balina okufuna omuntu eh. anaatuwa emmere emala pulezidenti alina okukola nga bweyakola ekololo nga bamugambye nti sente zabaderegesi zibulidde ku ssimu kati museveni sudno nti emmere teriiyo emmere teriiyo thats my argument mm-hmm. uh, uh, nti uh, eh, number one mm. number two bwekiba nga gundi kuba president yateekamu emergency tegenda kugunda emergency powers mm. naye what the president did yayita mu tteeka lya gundi era ekyo nakyogera ndebye nechief justice akyogera ku makya ti what the president did ti yagenda mu health act mm. teyagenda mu emergency powers era chief justice bamubuuziza tepulezidenti yagamba nti abonna basabotaki nga babavunaana temutedi mumata oba mumata <laughs> pulezidenti gondi chifu justice agambye nti dpp yamanyi oba oyo gwazizza kubanga gyeguli muki ogwo omusango gwa mada gyeguli mm. naye ona akoze ebyono pulezidenti byaga nti atempted mada agwa mukiti kiri dpp yayina okupima Mm. Eh, eh. eh. ye bwagambye kakati nenkugamba emisango gyegigendanayebaobaokwatanaye bebakutte dpp yalisalawo oba byebakoze bikonsultinga mm. kakati nti nenkugamba titwalibadde tubonereza nnyo maasiresire omuntu atadde akawunga n'akateekamu ettaka oba amayinja ntumukwata at this time get kuba bomba manyi nti how do they get business they are using malishi they use malishi singa eyo kampuni yaponye president yali tagimanyi tikyesobola kuteeka maji eh, arrest the man museveni yalekidde bamukwate naye nga nze mmanyi malisi yabwebeera and am very happy man kakati aponye yalikomyewo ku board and others who can supply obuwunga nakibagamba ti the president had to have two sources one tulina okufuna amakampuni ngaga gabapunu amakampuni agaliriyo agalina obuwunga ne tuga nti tukusasulako 40 6 kuwa iou kubanga kino ekintu kijja kutambula era nabemmere nze mbakakasa nti wonna webagireetera eh. tujetage anti kakati kyetwalibadde tukola singa eno yaggwamu dda nga tuze ku sekendi fase mm. kubanga mubawa obaze nti buli mutwe kiro simanyi satu how long kan these three kilogram ziteke okubongera endala kuba kakati tebalinda kulima these are people who are going to rely like refugees who cannot wound cultivate which means nti osazewo bawe emmere until coronavirus is done what is over which can take three years or five kakati emmere bwomala okufuna ba biggest supplier bonna nobateeka ku board oba president n'ateeka mu nkola kyeyagamba det me go bilatral nzije emmere mu mawanga amalala okitegedde hmm. fuudu esooka kubeerawo kati ekyokubiri distribution of fuudu erimu obuzibu